De novo, a minha conexão caiu. Eu estava lá gravando o áudio no Facebook, o vídeo, e infelizmente a minha conexão caiu e eu não pude dar continuidade ao meu trabalho. Então vou recapitular, fazer uma síntese de novo, deixa eu só endireitar aqui um pouquinho. Tá estranho. Então lá. Desculpa, mas como é um telefone, eu tô começando na mídia social. Bem, eu falei lá no início que existem cinco pessoas que habitam em nós, que é a pessoa pública, a pessoa secreta, a pessoa privada e a pessoa espiritual e a pessoa com trauma. Então nós vamos pela ordem. Mas antes disso tudo, eu quero me explicar. Eu sou psicopedagoga, como todos já sabem, e desenvolvo trabalhos principalmente com a mente, porque a mente do ser humano é um grande mistério. E esse mistério, ele precisa ser é, revelado, desvelado para poder podermos compreender e se engajar, né? Então, com essas cinco pessoas que habitam em nós, eu vou ter condição de destravar a sua mente. Porque ela está encapsulada, ela está encarcerada e você não consegue compreender. Então, para você poder entender essas cinco pessoas que habitam nós, que a primeira é a pública, a segunda é a privada, a terceira é a secreta, a quarta é a contralma e a quinta é a espiritual, precisamos compreender um pouco que nós, seres humanos, somos pessoas complicadas. Eu sou complicada, você é complicado, mas precisamos mudar essa história, fazer algo novo, diferente, construir algo que nos capacite a compreender a nossa vida e o nosso dia a dia, ok? E, então vamos lá, eu gosto muito do sério. E para começar, eu quero ler aqui um trecho da Bíblia que eu acho muito interessante, que ela está em Romanos 12, 2. Vamos ver aqui. É, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para que experimenteis com seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então a gente às vezes fica se perguntando, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que vivemos bem, convivemos em paz com o outro, passamos a conhecer o mundo que nos cerca, é, ter o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a bondade, o amor. Mas para tudo isso, nós temos que trabalhar o nosso coração. E nós sabemos que o coração do ser humano, ele é muito enganoso. Ele me engana e ele te engana. Isso aqui tá muito estranho aqui. Deixa eu só endireitar essa mesa. É, tá complicada. <laughs> Eu acho que agora ficou melhor. Assim. Eu não tô conseguindo me, me localizar. E aí, a gente precisa ser muito mais assertivos ou assertivas nessa área. É, se eu preciso renovar a minha mente, como fazer isso? E isso me deixava muito, sim, curiosa, porque como nunca ninguém falou isso para mim, e aí eu resolvi partir para psicopedagogia, porque era um curso mais rápido, é uma pós-graduação, onde trabalha o, o cérebro humano, trabalha com o nosso cérebro que um cérebro destravado você consegue aprender. Para você ter uma noção, nós temos o hemisfério cerebral esquerdo, como eu sempre falo, e o direito. O esquerdo é, é, o, é o hemisfério da razão e o direito da criatividade. Então, eu preciso ter equilíbrio dos dois. Como ter equilíbrio dos dois? Eu preciso entender o seguinte, eu não preciso agora de um conhecimento científico, você precisa conhecer um, fazer uma síntese rápida. O esquerdo, ele trabalha com as travas, as crenças e legados limitantes. E o direito com a criatividade. É assim, o esquerdo, quando ele vê uma pedra no caminho, ele para. E ele não consegue enxergar as pedrinhas pequenas. Ele consegue enxergar o muro, uma grande barreira, ele vai lá e tira. Quando é para tirar as pedras pequenininhas, ele trava, ele não vai, ele... Tá perrada. Assim, viu vezes, criança que você vai puxando a criança, a criança faz uma coisa. Então, esse é o cérebro esquerdo. E o direito não. Ele é criativo. Ele vê as pedras pequenas e ele vê as pedras grandes. Então, ele retira do caminho. Tudo que você consegue retirar do caminho, sem sofrimento, é o teu cérebro direito que está lhe dando uma direção. Quando você trava, não vou, não sei, eu não quero saber, eu já tentei, tentei, tentei, você está trabalhando com o esquerdo e não está dando vazão para o cérebro direito trabalhar com você. Então as palavras tentei, talvez, não sei o que fazer, entre outras e tantas palavras, é do esquerdo. Ele vai travar você. A síndrome da Gabriela é o esquerdo. É, eu não vou fazer isso, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sei, eu quero viver assim, eu aprendi assim, vou morrer assim o esquerdo. O direito não, ele vai, ele não tem limite, ele vai. Então você precisa do equilíbrio para ser assertivo nos seus conhecimentos. Então, a primeira pessoa que habita em nós, eu só fiz para vocês terem uma ideia, talvez vocês dizem, ah, não tem nada a ver com o que você está falando aí. Tem. Tem porque, a partir desse meu conhecimento, eu fui estudar a Bíblia e essa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje não tem nada a ver consciência. Tem a ver com o meu lado espiritual. E eu consigo caminhar com isso dentro do meu trabalho. Por exemplo, quando eu vou lecionar, quando eu vou dar aula, quando eu vou atender um cliente, eu sempre penso assim, nessas cinco pessoas que está naquela pessoa ali. Quem é aquela pessoa que está na minha frente? Quem são esses alunos? Aí eu começo a pensar, sei assim, tem a pessoa pública, tem a pessoa privada, tem a pessoa secreta, tem a pessoa com trauma e tem a pessoa espiritual. Eu preciso fazer de alguma forma que a pessoa espiritual aprenda, porque as outras não vão aprender. Então, quando eu vou ensinar, eu penso com minha mente aprendente que tem problemas na sala de aula, tem problemas num dia de palestra e eu preciso trazer essas pessoas para mim. Eu preciso envolver, me apoderar dessas pessoas. Então, esse conhecimento que eu fiz de estudo, ele me favorece a desvendar a pessoa. Lógico que eu não conheço essa pessoa, mas eu vou trabalhar com o lado espiritual dela, com o lado que ela quer, que está no lado criativo, com o lado que ela deseja mudança, imprimir um texto novo, quebrar os clichês, acabar com as crenças, legados limitantes. Então, é para essa pessoa. Então, quando eu vou fazer uma palestra, eu levo esse meu conhecimento, além de outros conhecimentos que depois eu vou fazer um outro vídeo e vou explicar aqui. Eu também levo o conhecimento da sala invertida, eu trabalho com o conhecimento dos quatro pilares da educação. Então, eu faço tudo isso no tipo uma massagem, imagine um purê de batata, dentro, dentro de mim. Amasso tudo ali e aí eu levo esse e vou caminhando com esse meu conhecimento. Então, a primeira pessoa que habita na gente, que é a pública, sou eu e você que está me assistindo. Eu, Kátia, me apresento a vocês, eu sou psicopedagoga, adoro trabalhar com dinâmicas, estudo muito, tenho um guarda-roupa de livros, essa é minha pessoa pública. Ministro palestra, converso com pessoas, ensino, faço clínica, eu brinco com meu neto. E essa pessoa que estou tá me apresentando aí para você. Oi, sou eu, a Kátia. Aproveita para curtir, se você gostou, compartilhar, tocar no sininho, para eu poder me ajudar, porque eu trabalho agora com a, com a mídia social, eu trabalho fazendo essas divulgações, eu trabalho para mim. Muita gente sabe que eu tenho um pequeno problema de saúde que às vezes me torna limitante, então eu, eu saí para fazer palestra, trabalho fora. Mas eu trabalho hoje bem menos do que no passado. Não porque eu não queira, porque às vezes há esse processo limitante, mas eu tento fazer o meu melhor, acordar o meu dia, sempre agradecendo a Deus por estar viva. Isso é muito importante, né? Então vamos lá. Então essa pessoa que está me enxergando aqui, que está me vendo, oi, é a pessoa pública. Não conheço mais nada de você. Eu não tenho ideia quem é você. Eu não tenho ideia das suas ideias, da sua vida. E quando você vem para mim, para o meu consultório ou para o meu trabalho, eu vou te olhar e vou dizer, meu Deus, quem é essa pessoa agora? Como fazer para ela aprender, entender o que eu estou levando? Aí eu penso na pessoa espiritual, começo a desconstruir, construir tudo e ali eu vou trabalhar com ela. Vou despertar a necessidade de aprender. Então, eu preciso despertar nos meus alunos, nos meus colaboradores, a necessidade de aprender, ok? Então tá. Então, essa pessoa pública é aquela que você vê. Então, você não pode entrar no processo decisório de julgamento porque você não teve empatia com ela. Ah, eu não fui, não fui simpática. Existe uma diferença, simpatia com empatia. Esquece a simpatia, porque se a gente depender da simpatia, tem muita gente jogada de cara feia aí, fechada, por N problemas. Ela é bonita, mas é fechada, é ignorante. Então você vai entender o porquê essa pessoa é assim. Hoje você vai aprender. Depois você, se tiver alguma dificuldade de compreender, eu vou deixar tudo escrito, você me pergunta que eu vou botar todo o texto, vou botar no meu blog, no meu site, e vocês vão lá. Então, essa pessoa pública, ela não pode sofrer um processo de julgamento. É o que você está olhando, é o estereótipo dela. Talvez você aí não vá com a minha cara. Você não me conhece. Ah, essa mulher é muito chata, fala pra caramba. E eu falo mesmo. Falo, me movimento e não consigo, gente, ficar parado. Não consigo. Eu preciso estar em movimento. Esse é o meu corpo. Conheço o meu corpo. Entre aspas, né? Então, essa pessoa pública que está, me, está aqui falando contigo é uma psicopedagoga, que estudou terapia de família, que estudou análise transacional, que estudou dependência química, que estuda liderança. Eu sou uma autodidata. Eu nunca me conformo em ficar só com um tema ou focar só numa coisa. Eu sou hiperativa, por isso eu falo me, me movendo. Então, essa pessoa pública, a Kátia, que gosta de aprender tudo, ler tudo, até o que não deve. Bem, aí vem a pessoa privada não é um vaso sanitário. A pessoa privada é aquela que só sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia, seu amigo mais íntimo conhece. Exemplo. Sabe como você dorme, como você se veste, como você é, se você é chata, se você é agradável, se você é empática, o que tem na bolsa, o que guarda no banheiro. As coisas visíveis aos olhos humanos. Essa é a pessoa privada. O meu giro ele mexe na minha bolsa, ele sabe que tem na minha bolsa. O meu neto mexe na minha bolsa, minha filha mexe na minha bolsa, todo mundo mexe na minha bolsa. A bolsa da Kátia, pública privada. Olha que legal! Kátia pública e privada. E eu parecia até o Botini agora, né? Mas tudo bem. O dedão Botini, né? Mas não é seu Botini não, só a Kátia. Sem querer a gente pega, tá? O estereótipo, estereótipo dos outros, não tem problema, a gente se molda. Eu adoro falar. Bem, e gosto dele porque eu já conheci ele de perto, né? Não sei se ele vai lembrar, mas eu conheci o Botini de perto numa palestra na UFRJ, não, é, na UERJ, quer dizer, desculpa, UFRJ não, UERJ, sobre liderança e atendimento ao cliente. Então, eu vou a todos os lugares. A Kátia é aquela que você encontra em palestras, em cursos, está estudando, estudando, estudando, estudando. Gente, estudar é a melhor coisa, leitura, leitura evita muitos problemas na nossa vida. Evita até a doença do Alzheimer, não aquela vai deixar de existir, mas vai prevenir para um futuro melhor. Ninguém está livre disso, nem eu, ok? Essa pessoa privada, onde todo mundo sabe o que eu tenho na minha bolsa, sabe como eu durmo, como eu acordo, se eu ronco, se eu não ronco, se eu tenho dente, se eu não tenho dente, o que eu tenho dentro de mim. Então, vocês passaram a conhecer. Olha só, como analisar uma pessoa, avaliar uma pessoa, somente pelo estereótipo? Não dá, mas não dá mesmo. E, ah, e outra coisa, quando um paciente ou um cliente no meu consultório, ao entrar, ou até antes, quando liga para mim, eu já começo a avaliar o tom de voz. Eu já começo a avaliar quando ele mete a mão na maçaneta, quando ele vai andando, caminhando até a mim. Eu faço isso. E aí vem a pessoa secreta. A pessoa secreta é uma síntese rápida. Digamos que você está namorando, ou o seu marido, e você está lá vagando nos seus pensamentos, pensando no namorado, pensando no amante, pensando lá, sabe lá quê? Aí a pessoa que tá do seu lado fala assim, ei, tá pensando em quem? Tá me traindo no pensamento? Essa é pessoa secreta. Que você sabe, mas não sabe muito. Mas ela tá ali dentro de você, essa pessoa secreta. Você só gostando? Dá um ok pra mim, fala uma coisa. Essa é a pessoa secreta que você está. Você está viajando, pensando, pensando, pensando, e alguém quer ler o teu pensamento. Ninguém consegue. Aí a pessoa, dá para você falar com quem você está pensando? Em quem você está pensando, cara? Eu posso até falar, mas eu vou mentir. Ah, tô pensando na minha amiga. Mentira! Mentira, não tá pensando na amiga, não. Tá pensando em qualquer coisa, mas nunca vai dizer, vai sempre omitir. Não tô falando que você vai mentir. Você vai omitir para evitar conflitos. Para que conflitos? Conflito envelhece, dá ruga, e muito chato, muito chato. Aí tem uma outra pessoa, então essa você já entendeu. A pública é essa que você está me vendo. Eu não estou me vendo, mas você está me vendo. A privada é aquela que todo mundo conhece do seu, da sua casa, os seus vícios, os seus medos, né? O que tem na bolsa, e a secreta é aquela do seu pensamento. É tipo botar uma nuvizinha aqui e ali, ou ter um namorado, ou ter uma amiga, ou sei lá o que, que você está necessitando, desejando. Aí vem a pessoas com traumas. Ah, essa pessoa, essa então, é aquela que você tem e não sabe. Imagine uma pirâmide. Pirâmide não, aquele iceberg. O iceberg você só vê a ponta. Vamos imaginar que aqui é o mar e aqui é o iceberg. Abaixo desse dedão aqui, ó, tá o mar. E eu tô aqui. Então, daqui para baixo você não vê nada. Eu tô inconsciente e subconsciente. Você só vê aqui e todo mundo só vê aqui. O resto tá tudo guardado. Tudo guardado nas suas memórias. Nas suas lembranças ou não lembranças, no seu inconsciente coletivo. Você sabe como você caminha por uma praça, por uma praia, as pessoas passam falando, às vezes nosso inconsciente grava tudo aquilo. Então fica tudo aqui. No momento de raiva, de ira, aquilo explode e você vai com tudo em cima da pessoa. Essa é a pessoa com trauma. É, são pessoas psicopatas, doentes, que somatizam, guardam mágoas, traumas, não se revelam como devem ser, porque elas nem se conhecem. É aquela pessoa que, de repente, está na rua, alguém olhou o seu namorado e você bateu, você bateu no seu namorado, você bateu no seu marido. Você fez qualquer coisa que você não imaginava. É aquela pessoa que frequenta uma, um enterro, de repente, ou faleceu, e aí você vai falar assim, ah, meus parabéns. Caraca, eu falo meus parabéns, sabe, meus pêsames. Ou então você vai para uma festa de aniversário meus pêsames, nada, era meus parabéns. E você falou meus pêsames. Cara, essa é a pessoa da memória guardada lá no seu inconsciente, lá no fundo. Você sabe que o iceberg a gente só vê uma parte da ponta, o restante tá aí os navios afundando. Tá lá embaixo e você nem consegue enxergar. Então, essa pessoa é a pessoa construída com traumas marcas até minêmicas, mnemônicas, são traumas, são pessoas que estão ali, de repente entrou um bandido, você estava com uma faca e pá, matou o bandido, você não achava que tinha essa capacidade. Você vê pessoas aí fora é, machucando, batendo, ferindo, matando, você vê pai matando crianças, filhos, você vê mãe matando pai, filhos, uma desgraça só. Está lá guardado nas memórias, está lá no inconsciente, cheio de traumas. Às vezes são palavras que são geradas quando está no ventre materno, até antes mesmo. A mulher ficou grávida, mas o homem não quis, ela não quis, ele começa os hormônios, dá um tique teco ali, pronto. Gerou uma criança com problema. O ser humano se transforma? Sim. Com muito mais dificuldade? Sim. Aí nós culpamos a quem? A Deus, que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. Então, nós já falamos só a pessoa pública, a privada, a secreta e a contrária. Agora, a espiritual. Essa é sim. A pessoa espiritual que eu falo também não é, é, ela pode ser espiritual dentro de uma instituição religiosa ou no seu dia a dia, ou levar esse espiritual para uma responsabilidade assertiva. Isso mesmo. Faço as coisas de modo assertivo, com responsabilidade, mesmo que eu tenha meus problemas, eu consigo ser assertiva. Eu não penso pela simpatia, mas sim pela empatia. Se nós pensarmos pela simpatia, não vai haver afinidade, porque existe a simpatia e a antipatia. <coughs> Desculpa. Então, eu preciso ser o quê? Empatia tática, assertiva, dar ressignificado às coisas, é, superar todas as nossas dificuldades, transformar e renovar a nossa mente, imprimir sempre um texto novo. Você não pode ficar guardando mágoas. Você sabe que existe diferença entre perdão e desculpa no âmbito espiritual? A desculpa ela é momentânea, ela é passageira. Você encosta uma pessoa e pede desculpa, mas na frente você encosta. O perdão não. O perdão, ele, ele é espiritual, ele bloqueia seus atos insanos. Os instintos é, instinto de pulsão de morte e pulsão de vida. Bloqueia o perdão. Porque o perdão, uma vez que você perdoa, você libera todas as suas mágoas e a mágoa do outro. Ah, eu sou obrigado a perdoar? Ninguém é obrigado a nada. Deus no Deus livre-arbítrio. Agora, vai depender do que você quer fazer com o seu corpo. Porque tudo que você guarda no seu corpo vai somatizar alguma doença. Eu somatizei uma doença, porque eu guardei uma tristeza profunda no falecimento do meu pai aos 17 anos, entre outras situações de perda, e aconteceu uma doença autoimune no meu corpo, que agora eu preciso dar conta disso. Eu não posso viver triste. Também não posso é, é, é, enganar os meus sentimentos. Eu coloco para fora tudo aquilo que eu tenho. Então eu me trato. Eu vivo me tratando para evitar problemas e procuro ser feliz naquilo que Deus me deu. Se eu, Deus me permitiu essa condição, então é com essa condição que eu tenho que aprender a viver. Ah, eu choro, choro. Eu fico rindo, fico. Levo na brincadeira, levo minhas filhas até que não gostam, mas eu não tô nem aí. Sabe por quê? Eu preciso ser feliz enquanto eu tenho vida. E eu já experienciei a doença, a morte agora, eu vou continuar, ah oh, Deus, ó oh, vida, não, não posso, não posso, não posso e não vou fazer isso, não. Você quer fazer? Aí é um problema seu. Eu prefiro ser assertiva, prefiro ser resiliente, dar novo significado, ressignificar todos os dias minha vida. Eu prefiro imprimir um texto novo todos os dias. Eu brigo? Sim, nós, nós seres humanos, somos muito complexos muito complicado. É muito complicado você lidar comigo. É muito complicado eu conviver com você também. Então, tem uma parte aqui da Bíblia que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui e ler pra vocês, ó. Hum, onde tá, meu Deus? Peraí só porque tá voltando aqui. Tá. Ora, que está aqui em Romanos 7, versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que é em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim e não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo aqui escreveu essa carta que para mim é um desabafo, que ele diz assim, o bem, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal eu faço, é aquele, poxa vida, que cara chato, hein? não gosto dele, muito antipático. Isso é o mal. Pecado não é só você matar, machucar uma pessoa, não. A palavra. A Bíblia nos diz que a nossa língua é pequena e produz grandes desgraças. Então, eu prefiro, prefiro trabalhar, desenvolver, porque não é fácil você desenvolver uma empatia. Você precisa estar bem, ter o autoconhecimento, saber que você é você, tem, precisa ser uma pessoa feliz, olhar no espelho todos os dias e ver seu cabelinho. Todo mundo fala, ah, Cátia, só bebe de escova. Eu tenho maior cuidado com o meu cabelo, eu tenho cuidado com o meu corpo, eu tenho cuidado comigo. Porque se eu não tiver cuidado comigo, quem vai ter cuidado comigo? É meu marido? Não, apesar dele cuidar, sim, mas tudo vai depender de mim. Tem gente que gosta de ser vitimizada. Não pode, eu não quero ser vítima de nada. Eu fui vítima? Fui, foi, foi, foi. Sabe como é que eu gosto de olhar para trás? Eu aprendi, custei a aprender, mas aprendi. Eu dirijo um carro, a gente dirige carro, os retrovisores, os peninhos. Aí você tem que olhar para frente. Vamos olhar para frente e dirigir. De vez em quando seus olhos, ó, vão lá pro retrovisor, tão ah, para frente. Então, olhar para o passado é dessa forma. Olhar e voltar, e caminhar, caminhar, caminhar. Direção para frente. Porque não tem mais jeito de voltar para trás. Eu vivi muito no passado. Houve um tempo na minha vida difícil. Imagine, você tem uma perda, uma doença. Eu trabalhei numa grande instituição que, que era muito boa, posso falar, que foi a Estácio. Dei aula ali, olha, fui muito bem recebida. Eu tive que sair pelo problema de saúde que eu adquiri mas não tenho nada a falar. Eu, aliás, eu não tenho muito a falar dos meus empregos, não. Eu fui muito bem aceita desde que eu comecei a trabalhar na minha vida. Sempre procurei desenvolver isso, sempre fui uma criança de estudar, igual meu netinho. Meu netinho adora estudar. Acho que ele puxou a foto. Então eu sempre li muito, dormia, estudava, estudava, estudava. Se isso é um toque, eu não quero perder. Não quero perder. E olha, eu quero que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham uma consciência no caminho com o coração. A mídia, ela desenvolve isso no ser humano. Olha, caminha com o seu coração. Vai esbarrar numa parede. Não vai se dar bem, colega. Não vai se dar bem, meu amigo. Não caminha com o seu coração, não. Caminha com a sua mente. Renova, renova, renova a sua mente, por favor. Renova a sua mente. Apresente-se de uma forma agradável responsivo, Por favor, todos nós temos problemas nessa vida. Todos nós passamos momentos difíceis. Quem não passou, eu já passei assim, ó. Eu estou aqui. Já fui, já sofri bullying, já sofri rejeição não da minha família. Eu já fui criticada, eu já fui jogada para fora de uma casa. Mas eu tô aqui. Estou aqui porque eu renovo todos os dias minha vida. Eu tenho um Deus vivo que aviva minha vida todos os dias. Que esse Deus que aviva minha vida todos os dias possa avivar sua mente. Que Jesus Cristo entre no seu coração e faça morada. Mas saia dessa tristeza. Deixa de ser vítima. Tome uma posição. Tome uma decisão. Renova sua mente. Depois eu vou falar sobre a mente para vocês renova-se todo dia. Não dependa, olha só, ah, eu vou eh, pedir para o pastor orar. Gente, não precisa. Tá certo que você não tem força, mas ora, Deus fala com você, Deus fala comigo. Você não precisa buscar revelação, que você vai tomar uma profetada na cara. Pensa nisso, para de ser criança, criança mal educada, criança chata, criança vitimizada. Seja feliz, renove sua vida. Porque no mundo a Bíblia diz que nós passaríamos tribulações, mas que nós venceríamos todas elas. Todos os dias eu tiro pedras pequenas do caminho e pedras grandes. E não é, é fácil. Não é fácil. Mas a gente consegue. Com bom ânimo, com amor, com empatia, com a superação. Conhecendo agora essas cinco pessoas que bloqueiam a sua vida, você pode desbloquear todas elas. Uma mente renovada você pode ser feliz. Para de culpar as pessoas pelas suas perdas. Refaça a sua vida. Renove a sua vida. Renove a sua mente. E experimente que Deus vai te dar vitória. E eu creio, sabe, que a gente consegue tudo nessa vida. Eu consigo, você consegue e nós vamos conseguir. Deus abençoe vocês rica e abundantemente e me abençoe também, porque nós, seremos humanos, somos pelo complicado. E essas cinco pessoas perturbam a nossa vida. Vamos ser espiritual? Espiritual? Essa você consegue. Gente, um beijão pra vocês. Um beijão mesmo. Curtam, compartilhem meu vídeo. Eu trabalho em casa e preciso até por causa mesmo da minha situação. Eu saio para trabalhar sim, faço palestra, não quero parar. Faço o trabalho de voluntários. Agora eu estou abrindo vendo um espaço aqui para fazer orientação de carreira com os alunos do ensino médio gratuitamente em uma escola pública. Eu preciso trabalhar. Se vocês puderem indicar o meu trabalho, eu agradeço. Trabalho com liderança, com dificuldade de aprendizagem, da criança ao adulto, porque o adulto também tem dificuldade, a criança tem dificuldade, o adolescente tem dificuldade, todos nós temos dificuldade. Mas me ajude no compartilhar. Beijo para vocês.